Sala. Siéntase. Chi capugno? Se sei la chi capugno? E già fatto studiare. E lì si è fatto il tempo. Chi capugno? It's the Yahoo Dead